Gangsters on Records. Huh? İstanbul Kanada baby Biraz sızlan ve bas gaza Elimi sallasam o ellisiyle beraber olurdum biraz utanmasam Egolar az safa Karakter yoksunu beyinsiz aşağılıklar yapar günümüzde piyasa Beni bir tane sana Türk iş yakuza Orman kanunlarını al ve git moruk hey. kumarana Heceleme olursun dejenere Bu direkte geveleme yok gel biraz gerileme Sakın ola öleyim deme İstanbul Kanada baby Avroda track tebe ruhum tam bir fahişe Best flow best yazar alayınız olsa fakat yazar siz Ahmet ben Çakar Gangsta son bıçağı yakar okay. Mekanın sahibi geldi sizleri pisten alalım haydi Yanında Demet Akalın benimkisinde Aleyna Tilki Geceler çok soğuk ah isterim müdüble viski Kafası hep dolu fakat içinde yoktu beyni Bura Babylon altımda Bugatti Müzik son ses ruhumda Ferrari Soluk almadan da görülür şirin en Her yer araba lemonu cehennem sahibi Babylon altımda Bugatti Müzik son ses ruhumda Ferrari Nefes almadan da en dibi Her yerde var el moruk cehennemin tabibi Now who the fuck want war though? I've been hungry since I was poor, you know how the story goes <laughs> She lit the middle like a Oreo I got some milk, I'ma pour it slow for the story bros They love the way I be spitting when I'm rapping. I could hit it when I rip it with some passion. I be sicker than the morning after liquor. How this happened? I be shitting on your plate. Wipe your face, here's a napkin, cause I move quick. I'm too sick with these words, I be fluent. I do this, if you aim, you better shoot this. You switch up like who this? I murk you easy like a loose stick. Kill yourself, here's a noose, kid. My voice like a Glock, watch it pop fart. Turn your ass to a Pop Tart. <laughs> I'm looking at the top, it is not far I'm clean, you get sweat, better wait for the mop part Burada Babilon, altımda Bugatti Müzik son ses, ruhumda Ferrari Soluk almadan da görünür şişinin en dibi Her yer araba lemonu, cihan en tadibi Burada Babilon, altımda Bugatti Müzik son ses, ruhumda Ferrari Nefes almadan da görünür şişinin en dibi Her yer araba lemonu, cihan en tadibi caizse bertemal Endişem olmadı hiçbir zaman bırakmak ki bir intiba Durmak yok ki hep devam Ölümsüzlük tek belam İçine entrika katınca da mükemmel oldu plan Kendimle kavgamdan çıktım kalbimde kırıkla Hendeklerden atlıyorum sırıksı sırıkla Koşuyorum hızla bak içimdeki hırsla Şeytanlara makas attım Bugatti ile yolda Kaldır hemen morga bütün hayallerim oldu Eksi aksiyonsa enfes sanki burası oldu Mad Max Negatif çıktı her test Nöronlarına sak pres Sanatörlere tepki diye yaratıldı George Best sos Asit yağmurları yağsın birden bölünecek sen mi toz Antropos geçiren sanatının kurusun bütün damarları Telefonuna rekord yap ve kirletme bu kanalları bitch Bura Babilon altımda Bugatti Müzik son ses ruhumda Ferrari Soluk olmadan da görülür şişinin en dibi Her yer araba lev moru cehennem tadibi Bura Babilon altımda Bugatti Müzik son ses ruhumda Ferrari Nefes almadan da görülür şişinin en dibi Her yer araba